Христос Воскрес! Уже два тижні минуло з тої пори, як уперше пролунало це пасхальне привітання. Ми славимо Христове Воскресіння, славимо перемоги Христової любові, нездоланість смиренного Духа Христа. І цієї неділі свята церква шановує також і тих людей, які, може, і лишилися непомітними на фоні іванівської перемоги Христового Воскресіння, проте саме вони стали першими привісниками цієї перемоги. Хто ж ці люди? Один із них Іосиф із Римафеї, людина багата, яка смілася просити у Пілата зняти з Христа тіло Ісусове. Він з дозволу цього правителя зняв тіло, е, обгорнув плащаницю і поховав на тому, похоронив на тому місці, де ще ніхто не був похований. Другий це Никодим, фарисей, людина, людина книжна, учитель закону який приніс 100 літрів благовонної рідини, щоб їм намастити тіло Ісуса, і які з Йосипом разом і відправили це поховання. От і ці два мужі були учнями Христа, проте не явними, як апостоли, а таємними із страху від іудеїв. Крізь цих двох мужей церква також вшановує пам'ять е, жінок який подвиг чи був відданий, які не боялися це поводити так, як вірні друзі розп'ятого Ісуса, що на той час було, викликало страх, ганьбу, чим таврував себе кожен, який смирився себе так поводити. Вони не боялися ганьби, пересудів. Вони просто йшли, щоб е, помастити тіло покійно, віддати йому належне. Е, е, цією е, рідиною запашною, яка тоді називалася миро. Тому і ці жінки називаються мироносицями. Вони просто йшли, вони не думали ні про що. Їми рушила вірність. А вірність не знає вигід. Вона не знає розрахунків і нічого доброго, вірний від цього світу почути не очікує. Більш того, напроти. Він знає, як може реагувати на його вчинки, облудливий світ. Проте саме вірність стає одним із наріжних каменів духовного життя. Покійний митрополит Антоній Сурицький е, е, говорив, що слово віра має три е, складових значення. Перші два це спорідні слова довіра і вірність. А третє це зміст того, що ми вкладаємо в саме слово віра. І він е, це свою тезу доводить прикладом із життя патріарха єврейського народу, того, кого святе письмо називає батьком віри, отцом віри, тобто Авраама, родоначальника роду єврейського. Як стався Божий поклик Аврааму? Пролунав голос вийди зі своєї землі, від родини своєї, із дому батьків свого до краю, який я покажу тобі. Навіщо? З якою метою? Що я з цього буду мати, сказав би розсудливий голос сучасного обивателя. Е, і продовжність слів Господа мовиться про благословення Його як особистості, благословення Його імені, імені і народу, який має від нього вийти. Але це станеться через декілька століть після його смерті. А зараз що? Е, тепер що, що він матиме? Та нічого ніякої перспективи. Так ради, ради чого чоловік е, е, праведного життя, похилого віку, має йти на чужину? І що Бог йому по суті обіцяє? Та нічого. Навіть він не знає, куди йде. Е, іди туди, куди я тебе приведу. Тобто, говорячи по-нашому, кинь землю своїх батьків, свій народ, іди туди, не знаючи куди, в землю чужинців і чужої культури. Важко уявити, як би відреагували, е, відреагували ми, люди сучасності, люди віруючі, хоча можна уявити, враховуючи ментальність нашого часу. Але Авраам іде. І Він твердо знає, що йому сказав Бог, і цього мотиву цілком достатньо е, для його дії. І ось він іде в ту землю, дійшов і отримує нову обітницю про те, що на цій землі у нього народиться син у нього, столітнього. Ну, погодьтеся, це звучить така бідниця більш ніж дивна. І що? Жодного сумніву з боку Авраама. І тому стає диво, народжується Ісак. Проходить небагато часу, років десь так, 10-15, ну, може, 20 максимум. І от новий наказ. Е, Бог наказує Аврааму перенести цього сина у жертву, в криваву жертву. Ну я не знаю, якби ми повели б ми б на місці Авраама, ну, мабуть, ми б оборилися, або ну, хоча б, скажімо так, е, засумнівалися, засмутилися. Ну, у кращому разі ми б так би було делікатно би е, уточнили, Господи, то ну, ти ж сам собі перечиш. Ну як може статися від нього благословений народ, якщо я зараз його сина принесу в жертву? Розумна була така поправка? Звичайно, розумною але вона б свідчила вже не про віру, а про наше недовір'я до Бога, про відсутність нашої вірності Богові. І Авраам чинить, звичайно, щось незрозуміле і е, безглузде з позиції нашого часу. Він бере свого сина, свого цього хлопчика і веде його на заклання. Чим це закінчилося, ми добре знаємо. У той час, коли він піднімає свій ніж, з'являється на місці жертовника тварина. Господь приготував. Ось так діє батько всіх віруючих. І от тоді напрошується питання: а ми діємо схожим чином у критичних ситуаціях. І якщо ми відчуваємо, що наша віра, так скажемо, далека до рівня Авраама, ще тоді ми можемо себе називати віруючими. І, можливо, в нас тоді з'явиться потреба помолитися словами одного іванського персонажу Вірую, Господи, поможи моєму невірству. Ну, тепер передаємо вже е, новозавітній сюжет. Господь має війти в Єрусалим, і ось він попереджає, що його віддадуть на суд язичникам, і його зневажатимуть, е, і його над ним знущати, будуть знущатися, допоки його не вб'ють. І отут і двоє з учнів йому пропонують зайняти почесні місця в місіанському царстві. То були вірні апостоли, але їхня вірність була побудована на розрахунку, вірно служимо за достойну винагороду. Як і Іоанн не скривають е, своїх прагнень е, про блискавичну месіанську кар'єру. Звичайно, інші учні на них обурюються, тому що ну, занадто відверте бажання їх е, опередити, їх обійти у почесності і славі. І от серед тих 12 був і Юда. Прагматизм Юди виявився більш витонченим, ніж у цих двох. Юда мислить е, глибше і ширше. Він прекрасно розуміє, що месіанський трон Він і світить. Е, він е, реально бачить, що Ісус ну, явно не претендує на роль суперлідера єврейського народу і цілком реально готується до страшної смерті, що інші апостоли ніяк не могли вмістити свої уми. І коли так, то треба бодай хоч якусь матеріальну вигоду з цього мати. І тоді тоді в нього визріває операція під назвою Зрада за певну грошову суму. Зділка відбувається, але як тільки все проходить за планом Іуди, то той бідолашний опинився е, від, в трансі від вчиненого і накладає на себе руки. Яке життя, такий кінець. Про вчинок Юди багато не говорять, тому що про зраду, ну, наслідок мерзенності її не прийнято акцентувати на неї свою увагу. Ну так скажімо, як і на гріх блуду. І заповідь не зраджує цієї заповіді, як такої не існувало. Не тому, що зраджувати дозволялося, а тому, що у будь-який час, у будь-якому народі, е, незалежно від її релігії, від культурного рівня, це було зрозуміло. Проте часи міняються. І от зараз все більше і більше говорять про існування так званого Івана від Юди. Це один із е, одна із апокрифічних книг, точніше, гностичних казок. Чому ця книга зараз стає е, в центрі уваги, не дивлячись на велику кількість іванівських підробок, на те, що вона, скажімо так, не прийнятна е, для читання, оскільки написана мовою гностиків тих часів? Відповідь проста: щоб виправдати зраду. Виявляється, Іуда тоді не помер, що він навпаки був єдиним апостолом е, е, е, гідним уваги. Більш того, ця книга містить тези про неправильну віру інших апостолів і брехливих, так би мовити, священиків. Ну і тут же напрошується одна, один, одна піграма 50-х років радянської доби. Видна совість у предателя чиста. Среди них тоже бывают чудо-юды. Снова вышла биография Христа популярному ізложенні Іуди. Втім, світ остаточно ще не помер. Ми усі прекрасно розуміємо, що зрада є мерзона за своєю суті, і допоки буде існувати вірність на землі, кінця не буде, антихрист сюди не сунеться. І тому, шановні друзі, дорогі брати і сестри у Христі, будьмо завжди вірними і завжди, і всюди, вірними е, своїм друзям, вірними дружинам чоловікам і вірними Христові, що нам цього не вартувало. І цю неділю, яка церква називає неділю жен мироносець, можна назвати Днем торжества вірності. Відомий класик російської літератури Федір Михайлович Достоєвський перед смертю сказав своїй дружині, він промовив такі слова: Я тобі навіть в думках ніколи не зраджував. І як було б нам добре, якби ми в будь-який час були готові сказати Я помислах навіть нікого не зраджував. Це сказати друзям, своїм подружнім половинкам і сказати Христові. От і цього я вам всім зараз, на цей час, найбільше за все бажаю. Христос Воскрес!